Hallo, velkommen til min butikk. Uh, sett deg ned og la meg vise deg alle mine deilige, deilige krystaller. De er flotte krystaller, de er fantastiske, og de er helt autentiske. Bare se. Alle disse kan bli dine, vet du. Men de har sin pris. Men hei, og velkommen til Brettspill med Sarkas. Eh, dette er en videoserie hvor jeg tar for meg brettspill og kortspill, forteller om dem, og så eh, til slutt eh, hva jeg syns om det. Dette er Splendor. Det er de krystallene her, som er så flotte og fine, de følger ikke med i dette spillet her, men jeg har masse til overs på Ascension, så hvorfor ikke? Her er Splendor. Disse krystallene derimot, det er juveler og sånne ting, det er flotte komponenter med ordentlig, jeg vet ikke, keramisk følelse. Jeg klarer ikke å fortelle via linser, men det er flotte, flotte vekt på dem. Og ja, det, er rett og slett kule komponenter. Altså, jeg kan leke med disse her ute og tenke på spillet. Så flott er de. Men spillet, det handler om å handle juveler, og ved juveler så får du enda mer juveler. Jeg vet ikke hvordan det funker sånn tematisk sett, men jo mer av en type juvel du har, jo mer rabatt får du hvis du kjøper mer av den juvelen. Så hvis jeg har 100 kroner og har lyst på 100 kroner til, så får jeg 100 kroner rabatt. Og da har jeg 200 kroner. Og hvis jeg kjøper 200 kroner til, så kan jeg få 200 kroner rabatt. Og hmm, hadde det bare funka sånn ordentlig. Her ser du menyen, så å si. Du kan kjøpe alle disse kortene, og de gir deg da seierspoeng som står oppe til venstre her. Og du får en sånn eh, juvel i, som verdi, da. Eh, her er da de forskjellige komponentene som viser hvilke juveler du kan få tak i. Og spillet er veldig enkelt. Du har én handling å gjøre hver runde, og du kan velge mellom å ta tre forskjellige av disse juvelene, eller to av én. Det er én handling. Handling nummer to det er å kjøpe et av de kortene her. Og du kjøper det ved å betale det som står her. Så hvis jeg hadde hatt minst tre svarter nå, kunne jeg betalt de for å kjøpe det kortet her. Da legger jeg det foran meg. Kommer det ut. En annen handling det er å ta og reservere et kort. La oss si at jeg har lyst på det kortet her i framtida. Eller det eller noe. Og jeg tar det før du får sjanse å kjøpe det. Så tar det på hånd. Og jeg får en sånn jokermarkør. Den siste handlinga det er å kjøpe kort fra hånd. Så enkelt er spillet. Og så kommer det seg sa innledningsvis. Si at jeg har dette. Dette er mine kort, og dette er mine juveler. Jeg har lyst til å kjøpe noe. Si jeg har lyst til å kjøpe den her. Dette kortet Koster én blå juvel, to grønne, én rød og en svart juvel. Så da må jeg kjøpe det. Så da, ser jeg på hva jeg har for noe av verdier, så jeg kan kjøpe kortet her. Du ser jeg har to blå, så det gir meg potensielt to blå i rabatt på kortet. Det koster bare én, så er den gratis på, på blå. Grønne trenger to av. Jeg har én der, og har én her. Denne må betale. Den slipper jeg betale. En rød, det har jeg også. Og en svart, det har jeg også her. Flott. Da betaler jeg kun disse to og så får jeg en hvit en. Nå har jeg et hvitt kort som gir meg én rabatt på hvite kjøp i alle framtid. Sånn som her. En rabatt der og en rabatt der. Veldig greit. Og sånn akkumulerer du kort med poeng og holder på til noen vinner. Så det du egentlig gjør i spillet, det er å bygge en motor. Du starter med ingenting, og så kjøper du litt ressurser, eller du tar litt ressurser, og så kjøper du nye kort, som da blir deler av motoren. Og etter hvert så vil den motoren gå i gang og drive seg sjøl, og du kan bare ta nye ting eh, uten å tenke særlig på det. Og det er det som er litt kult med spillet. Du, du får følelsen at du bygger noe. Det er du som er kontroll og ansvar for å sette i gang den motoren, og for å tjene inn lettere eh, eh, måter å få tak i nye kort på. Og til slutt så er den som har fått x antall poeng, som vinner. Og det er poengene som står her. I tillegg så kan du bruke motoren din til å få tak i sånn innflytelse fra forskjellige Sikkert kjente figurer, veldig mektige figurer. Og det står her hva de har lyst på av juveler. Så du trenger bare å samle i siden her fire røde kort og fire grønne kort for å få det kortet her. Men pass på, for det, det er bare én til hver spiller. Eller hvis du får denne, så kan ingen andre spillere ta den fra deg. Så du kan få tak i flere. Så du må skynde deg og være førstemann til mølla. Og så er enkelt er spillet i seg sjøl, og allikevel så er det så engasjerende. Det er så mye å tenke på. Du, du føler at du, du, gjør noe konstruktivt hele veien. Og det er nesten aldri en tur du bare sier 'pass' på. Altså, du kan ikke gjøre noe. Du kan ikke si 'pass', men det er alltid noe du kan gjøre, og det er veldig sjelden du ikke gjør noen ting. Så som reglene spiller med folk, så får jeg inntrykk av at det spillet likes, og de gjerne tar omkamp fordi de, de forstår endelig spillet etter en runde. Hvordan skal bygge opp motoren, og hva som er lurt å satse på. Og så kan du ta en ny runde etterpå og så prøve å fokusere litt mer på det du vil. Da skjønner du på en måte strategien bak spillet, du skjønner mer prisene og, og følger med på alle spillere, ikke minst. For disse her eh, heltene, eller <laughs> ikke heltene, men disse eh, innflytelsesrike personene som er på toppen, de har hver tre poeng, og det er ganske mye. Men personlig så syns jeg spillet er litt kjedelig. Eh, er, jeg forstår spillet. Jeg, synes, jeg har også gleden av å bygge en motor, men det er ikke noe annet enn det. Du bygger en motor. Og neste gang så bygger du motor. Og neste gang så bygger du motor. Det er min følelse. Men som regel de spiller med, de har veldig godt inntrykk av spillet. og de, de, liker det godt. Så jeg, jeg, må nesten si at dette er en slags anbefaling. For det, det er lett å få bordet. Det er flotte, lette komponenter. Og alle kan forstå spillet. Det er såpass enkelt å bygge opp. Og alle kan vinne også. Jeg har spilt det her med, med voksne barn også, som forstår spillet veldig godt. Og, og så vinner spillet også. Så en slags anbefaling. For meg, jeg kan godt spille det hvis noen foreslår det, og jeg kan lære dem det. Men det er ikke et som jeg sjøl tar fram på bordet. Ok, det, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med dragekass. Jeg håper å se deg igjen i neste episode. Da skal, tror jeg skal snakke litt mer om uh, superskurker. Det høres litt spennende ut. Snakkes.